Şah İsmail Xətai, Bahariyyə, ixtisarla. Qış getdi, yenə bahar gəldi. Gül bitdi bü, laləzar gəldi. Quşlar qamusu fəqanə düşdü. Eşq odu yenə bu canə düşdü. Yer geydi qəbai xəzri puşan, Cümlə dilə gəldi ləb xamuşan. Sərvin yenə tutdu damənin su, Sərv üstə oxudu faxtə, qu, qu. Qönçə dəhani çəməndə xəndan, gülmaqdan ənar açıldı dəndan. Bülbül oxudu süfati hicran, dəryada dur oldu əbr neysan. Durna uçuban həvaya düşdü, Laçın oluban ovaya düşdü. Alma ağacı dibində sayə, tən eylər idi buludda ayə. Yaşın yerə tökdü əbr neysan, bülbüllər oxudu səd həzaran. Mey bəslədi jalə hər vərəqdə, Turaz kitab oxur təbəqdə. Qum-qum deridi ağaçda qumri, Məst oldu bənövşə, içdi xəmri. Şax üstə qabaqlar hali, Qu gərdənindən verir misali. Quş beşcələri ünü yuvadan, mələk ünü tək gəlir həvadən. Boyandı zəmin həzər rəngə, övraqı şəcər də təngə-təngə. Nilufər açıldı, suya girdi, pirahənini başına sardı. Çinar əlini çu rəqsə açdı, gül xurda zərin şəbaşə saçdı. Çaylar bulandı, yıxdı arxın, Bağlar ağacı göyərtdi şaxın. Yüzdürlü qəba geyib çəmənlər, ağ donunu geydi yasəmənlər. Sirabi gülün yüzündə abi, nərgiz oturur gözündə xavi. Sərv etdi çəməndə sərfərazi, gül cilvələnir başında nazi. Çıxmış budaq üstə əndəlibi, mənbərdə oxur çəmən xətibi. Lalə oturur başında taci, heç sərvərə yoxdu ehtiyacı. Sümbül daramış saçın beşanə, əmbər qoxusun qılır fəşanə. Al ilə yaşıl geyindi bağlar, ağ ləkəyi sərpə saldı dağlar. Durmuş çəmən üzrə sərv ayağa, qılmağı təmaşə solü sağa. Ahu quzu doydurub uyutdu, oğurlanıb özü ota getdi. Durna uçub ün çəkib həvadə, gedər ünü qırx ağac ziyadə. Bağrı qaranın qarardı bağrı, şahbaz ona varanda doğru. Hər şey günəşə qurutdu yaşin, qövsi qüzey açdı tər qumaşin. Döndü vətənə cümlə quşlar, Gəldi yuvasına qırla quşlar.